саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз отыз алтыншы параграф жай механизмдер механикалық деген тақырыпқа тоқталатын боламыз жалпы э, өткен сабақтарда біз э, тақырыптарды өткен болатынбыз яғни осы сабақты бастамай тұрып міндетті түрде бізден сұрақ сенен жауап әдісі арқылы осы алты сұраққа жауап ретінде комментарий ретінде қалдырып кетсеңіздер болады орысша ал енді мына суреттерге қарап бүгінгі сабағымыз қалай болатындығын барлықтарыңыз түсініп біліп отырған шығарсыздар осы суреттердің барысында болады яғни бізде жай механизмдер бірінші механизм дегеніміз не соған тоқталайық механизм дегеніміз бұл адам жұмысын жеңілдететін құралдар яғни күшті түрлендіріп қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдарды жай механизм екенбіз яғни не істейді екен бағытын өзгерту үшін яғни сол күш түсіріледі бірақ бағыт өзгертіледі жай механизм деп аталады жалпы механизмдердің өзі екіге бөлінеді күрделі жай болып осы жерде бізде жай деп отырғанымыз осы яғни қарапайым ручканың өзі бір механизм жатады жай механизм. себебі оны ашып пастасын ауыстырып сала аламыз оның өзі бір механизм ал енді бізде жай механизмдерге нелер жатады дейтін болсақ рычаг көлбеу жазықтық жылжымайтын блок және жылжымалы блоктар жатады ал біз әрбір сабағымызда осындай бір қызықты оқиғалар қызықты бір физиканың негізгі заңдылықтарын осындай мысалдар келтіріп кетеміз яғни мәтінде осы бір болған не ә, жалпы айтқан кезде оқиғалар иә осыны оқып достарыммен бөліссеңдер болады бұл да бір механизм сол заманнан бері келе жатқан механизмдердің бірі осы иә ал енді мына жерде суретте көріп тұрғанымыздай бірнеше яғни механизмдер көріп тұрмыз иә механизмнің түрлерін көріп тұрмыз мұның барлығы осы адамның жұмысын жеңілдету анау механизмдер құралдары ғой ал енді бізде ә, жалпы жай механизмдер дегеніміз не дегендігін жаңа айттық иә атқарылатын жұмыс мөлшерін өзгертпейді тек қана әсер ететін күштің шамасы немесе әсер бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар деп айтады екенбіз шеге болмаса жаңағы хамут дейміз иә ара дейміз иә плоскогуция бұның барлығы адамның жұмысын жеңілдетеді ал енді күрделі механизмдер дегеніміз бұл ә, жалпы айтқан кезде мысал ретінде айтайық мынау түсінуі сәл күрделі мысалы машинаның моторын ашу керек яғни оны ашу үшін түсіну керек ол сәл оқу керек оны түсіну керек білу керек жай ашып шашып жина салатын нәрсе емес ол неге өйткені э, механизмі сәл күрделі деп те түсіндірсек түсіндіре алдық па ал енді бізде механиканың алтын ережесі механиканың алтын ережесі дегеніміз егер күштен неше есе ұтыс алсақ сонша есе орын ауыстырудан құтыламыз дейді ал егер ал егер орын ауыстырудан ұтсақ я, иә, неше есе ұтсақ күштен сонша есе ұтыламыз ешқандай же механизм екі жақты ұтыс бере алмайды дейді яғни тек қана бір жақты ұтамыз мысалы мына суретте көріп тұрғанымыздай яғни біз орын ауыстырудан ұтылдық нәтижесінде күштен ұттық деген сөз басқан кезеңге қарағанда иә ал енді мынау бізде жай механизмге жататын суретте бір кішігірім күнделікті өмірімізде мысалдар кетіп кеттік енді бізде блок деген нәрсе бар жалпы блок дегеніміз не дейтін болсақ өз өсінің төңірегінен айнала алатын шетінде ауасы бар доңғалақ тегіршек яғни мына шетіндегі мынау бізде науа деп аталады екен мынау не істейді өз өсіне айналады деген сөз түсіндіре алдық па бұл бізде ә, блок деп аталады мынау ә, суретте көріп тұрғанымыз осылай да біз не істейміз жалпы ә, қолданады екенбіз ал енді жалпы блоктардың өзін екіге бөліп қарастырамыз жылжымалы жылжымайтын блок бұл екіге бөлінеді оларға жеке жеке тоқталамыз қазір ә, бұл жерде қарайтын болсақ бізде бірінші болып жылжымайтын блок яғни жылжымайтын блок бұл ә, жүк көтергенде айналу өсі не жоғары не төмен қозғалмайтын блок бұл жылжымайтын блок деп аталады яғни бұл қозғалмайды тек қана тұрады айналып тұрады бір жерде деген сөз да мысалы міне қараңдар мынау ілініп тұр ғой иә мына жерге бұл тек қана өз өсін бүйтіп айналады да болды мысалы тартқан кезде жіп айналып көтеріледі жоғары қарай деген сөз да яғни бұны біз жылжымайтын блок дейміз яғни жылжымайтын блок күштен ұтыс бермейді тек қана күштің бағытын ғана өзгертеді деп айтамыз окей нәтижесінде осы тегіршектің ара радиусын r деп аламыз түсірілетін күш мына жаққа түсірілетін күшіміз f1 болса мына жаққа түсірілетін күшіміз f2 деп аламыз нәтижесінде міне f1r тең f2r деп форманы осылай түрлендіреді екенбіз так енді жылжымалы блок жылжымалы блок дегеніміз яғни жүкпен бірге блоктың айналу өсінде көтеріліп немесе төмен түсіп отыратын блокты айтады екенбіз жылжымалы яғни жылжымалы блок күштен екі есе ұтыс береді дейміз мысалы мысалы 20 ньютон денені сен 10 ньютонмен тартасың деген сөзді саған екі есе аз болып түседі мысалы суретте көріп тұрғанымыздай міне қараңыздар мынау жоғары немесе төмен түсіп тұрады дейді міне төмен түсіп тұрады өсі бұл жылжымалы блок міне қараңыздар мынау бізде жылжымалы блок жоғары қарай көтеріледі немесе төмен қарай түседі яғни бұл бізде екі есе күштен екі есе ұтыс береді дейді екі есе ұтыс береді яғни біз форма былай жазсақ та болады екен мысалы мына дененің салмағы елу ньютон болса саған түсірілетін күш 25 ньютон деген сөз екі есе яғни бір жылжымалы блок екі есе ұтыс береді деген сөз ал енді блоктың түрлері мына суретте көріп тұрғанымыздай жаңа бірінші көрсеткен блоктың түрлеріне осылай біз тоқталып кетсек болады ал енді бізде көлбеу жазықтық деген бар жалпы көлбеу жазықтық дегеніміз бір шеті екінші шетіне қараған кезде биігірек орналасқан жазықтықты айтамыз мысалы мысалы мына бір қыр деп алайық ә, мынау биіктігі және осы дененің сол жоғары көтерілген сайын төмен қарай түсіретін оның салмағы бар және оны тарту күші f бар неше арақашықтықты басып өтетін L бар. Яғни қырқа қарай шыққан кездегісі. Нәтижесінде көлбеу жазықтықтың формуласын F бөлінген салмақ биіктік бөлінген ұзындық деп алсақ болады немесе f көбейту l тең салмақ көбейту h деп те форманы жазсақ болады осы жерден біз салмақты табатын болсақ f l бөлінген h да бола алады деген сөз иә өлшем бірлігі күштің өлшем бірлігі ньютон салмақтың өлшем бірлігі ньютон биіктіктігі метр ұзындықтікі метр иә осылай өлшем бірліктерін тоқтап кетсек болады ал енді көлбе жазықтыққа байланысты қарайтын болсақ денені осылай тартуға да болады немесе тік жоғары қарай тартуға да болады да саған қайсысы жеңіл болады әрине саған осы жеңіл болады деген сөз иә өйткені жеңілірек болады деген сөз енді осы тақырыптарға байланысты есептер қарастырайық мысалы мына бір есеп беріліпті мына дененің массасы 240 килограмм табу керек f табу керек бұл қандай блок мынау бір екі үш блок үшеуі де жылжымайтын блок мынау то есть жылжымалы блок мынау жылжымайтын блок иә демек формуламыз қандай еді қандай форма жаңа айттық иә солай ма салмақ табамыз мынаның салмағы неше болады сонда 240-ты көбейтеміз 10-ға бұл 2400 бола ма демек тең дейміз 2400-ді бөлеміз бізде неше блок 1 2 3 үш жылжымалы блок болса әрқайсысында екі есе болғандықтан алты есе бөлеміз алтыға жиырма төртпен иә алтыны қысқартамыз солай ма бола ма болмай ма әрине болады мысалы жиырма төртті алтыға қысқартсақ неше шығады неше шығады комментарий қалдыра аламыз ба қалып кетсек болады әрине өздеріңіз математикаларыңыз қаншалықты жақсы екенін білсеңіздер болады да сол кезде мына бетте неше қалады бізде қысқа жіберсек э, төрт қалады демек мына жақта төрт жүз ньютон күш әсер етеді екі мың төрт жүз ньютонға төрт жүз ньютонмен ғана біз әсер еттік деген сөз ары қарай мына есепті өздерің шығарасыңдар пысықтайым ретінде мына бір есепті де өздерің шығарасыңдар пысықтайым ретінде міне осының барлығын сендерге үйге тапсырма ретінде қалдырдық жақсы біз осы жерден сабағымызды аяқтаймыз келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар